Eh, Me llamo Rodrigo Troyan. vengo de Brasil, eh, estoy acá en la cumbre de redes eh, comunitarias latinoamericanas con, por organizaciones distintas. En la jornada de hoy hemos hecho un consultorio. Como tenemos gente de un montón de distintos lugares, con distintas necesidades, eh, elegimos como un montón de dudas, lo ponemos en un cuadro y ahí como empezamos a hacer una línea lógica del tiempo donde empezamos con el tema de cómo hacemos la organización de la comunidad, cómo hacemos la movilización de la gente, las cuestiones de movimientos sociales y organizativas antes de la parte de la técnica. Pero después también hablamos de la cuestión del territorio, de la cuestión de los equipamientos, la cuestión de cómo lo arreglamos, lo armamos, y eh, prendemos en la red. Después de esto también hemos hablado un poco, a ver, de los temas de conexiones, links, contenidos locales, hablamos también de cómo se pueden hacer mejorías, de cuestiones sobre cómo hacer que la red se quede más rápida, más segura, más estable para que todos se lo puedan usar sin tener problemas.